Se, mikä tässä valmennuksessa oli hienoa, niin tässä pääsi heti konkreettisesti soveltamaan sitä opittua. Eli tekemisen kautta jäsentämään asioita ja luomaan uutta. mä pääsin mukaan heti tämmöiseen esimiesvalmennukseen, missä, missä tota, oli erittäin motivoitunut porukka ja mä pääsin toteamaan, että kuinka tämä valmennusmetodi toimii ihan konkreettisesti. Se oli ihan uskomatonta huomata. Mä uskoin, että se toimii, mutta se toimii jopa paremmin kuin mä olin ajatellut. Ihan, ihan siinä, että, että se ryhmä löysi ö, uusia puolia itsestään, ne, ne toimi ratkaisukeskeisesti ja ihan, <laughs> ihan musiikillisestikin ne, ne oppi monimutkaisia asioita ja, ja pystyi lopuksi tuottamaan semmoisen yhteisen tuotoksen, joka jota mä itse asiassa epäilin aluksi, että, että onko tämä mahdollista niin kuin ihan muusikoillekaan tästä näin vaan nopeasti, mutta siis uskomatonta, mutta totta, niin se toimi. Äh, mä uskon, että tämä on erittäin vahvasti äh, nykyisyyttä, mutta ennen kaikkea just tulevaisuutta, että yritykset ja yhteisöt, äh, organisaatiot alkaa entistä enemmän käyttämään musiikkia tämmöisenä ryhmäytymisen ja ajattelun <laughs> kehittämisen välineenä. Et se on erittäin tota, vähän käytettyä vielä ja, ja sen, siitä saadut hyödyt on paitsi niin kuin tiimin ja toiminnan kannalta hyviä, niin myös yksilöiden hyvinvoinnin ja terveyden kannalta ja aivotoiminnan kannalta erittäin merkittäviä. Parasta mun mielestä tässä Readumi-konseptissa on ollut mulle itselle löytää tämmöinen uusi ulottuvuus musiikista. Oman kokemuksen perusteella niin rohkaisen kyllä kaikkia muusikoita löytämään uusia ää, puolia itsestään ja hyödyntämään musiikkia myös valmennuksen välineenä eikä, eikä pelkästään niin kuin itse tarkoituksellisesti musiikkina ja musiikin ammattilaisina. Että tämmöisenä ää, työskentelyvälineenä ja valmentamisen välineenä niin se toimii erittäin hyvin ja, ja toivon, että se leviää laajemmaltikin.